冰水碗、越南，还有很多日本的东西，还有 Pop i 面，还有很多这些日本的商品，我也不知道在越南买日本商品不晚。 <laughs> 现在呢，我们要用这个 e 车卡去我们的站，这是一两车车卡，这样买比较值。然后我们还有一辆车。对，我以为是这辆车去到洗衣机里面是要一小时，又没有？非常冷，现在他们十三度左右。 然后我们都没有穿什么 jacket 这样子，然后然后就是赤裸裸，然后就只有布顶而已，然后然后就超怕的，没有那个车载我们去。好了，那我到北机的时候再跟你们讲。现在我们在飞机上面，然后我们要下去 Hanoi c Center，好，需要。 嗨，现在是晚上了，差不多一点，一点吗？那我们在从我们的一点八、一点然后我们在从我们的杭州出发。h e 我们现在在夜市的一个摊子里面，就是我们吃么？ ハハハハ 拜。 我也去这湖的地方，然后非常多人，然后我们中午已经到湖了，然后现在还有地方。然后这一个地方呢，说大不大，说小不小，呃，其实是不需要用代替。或者。如果你们对马来西亚有认识的话，它应该类似像马六甲这样的，这样子的感觉，啊，Jungle Street 这样的感觉，就是你可以走走到你的你住的地方，然后吃什么、买什么、用什么都是这里附近。 通常都是一百 K，然后或者是五十 K，然后一定要吃的东西是什么呢？就是水果腰的这个刚才我有拍了，非常好吃。好多车，我们这样一鼓一鼓作气的经过这里就可以了。就我们要气势迎人，气势你知道气势。 很高，然后脸很滑，皮肤很好。